kuba lento ndixela into yobana le joko ingathatha amanzi angangakanani okanye umthamo ongakanani yiwuntoni yi-one litre ne okay kule ijoko sicinga uba ungangena amanzi amangakanani ikuze igcwale i-five millilitre and ndiyakubona wena ujonge into yeyiphi le ndawo uyijongayo apha kule kopi ujonga ndawoni ukuze uthethe loo nto kule joko phi ndilathele ndilathele ujonga phi ujonga phi wabona bani phaa wabona u-five hundred ntoni millilitha okay ba le ndinosebenza le jak ne ukumezharisha la manzi am inga ingasebenza loo nto kuthi uyeka ubani ubathi yes ngoba abathi yes mabaphamisa izandla andifuna ubuza uhani kwakhona iza uthi le kuba itheni inkulu kunale ne loo nto ithi amanzi alapha azonela apha akozonela niyafuna siyitshekhe Yima, yima, yima, yima, yima. Sizawubona, sizawubona. Akhona shiya kuleyo? Ithi ke ngoku onele apha? Onele lolo? Xa ekhona shiya kuleyo onele? awonelanga kaloku le yintoni yintoni xa la manzi abalapha kule container ayintoni sisebenzise ke zaa nto sizifundileyo namhlanje He? You want, you want? You want liter. You want liter. Kaloku izi milliliter ezingaphi? Ezi 1000. Zi 1000 ezikwazi ungena apha? Okay, masikhangele ke le ine 1000. Ừ. ừ. itheni yonele ke ngoku zingaphi iimililitha ezilapha kule joko ziyi-1000 yintoni yi-one i-one thousand milliliters iilitha ezingaphi yilitha enye so siyabona apha kule joko yethu kungena ilitha e ilitha enye okay mamela ke sizawuphinda sijonge mangakanani la manzi alapha mangakanani la manzi malapha 300 ntoni 300 milliliter ne okay jongani nani yakwazi xa zinoyigalela apha mos apha benithe kugcwele nto kukho ntoni i-one liter ne nathi yi-one thousand milliliter ne xa ndinosusa la manzi apha ndiwagalele apha nicinga uba zaba ngakanani apha ngubani 300 bani mils kaloku la manzi besiwagalele apha ayalingana nala manzi siwagalele apha yiloo nto eyintoni eyi-300 mils ayafana ne